सूर्य कुठं गावानात झालंय आता कुठं शोधायचं मी काय म्हणतो शिवऱ्या सूर्य आहे ना ते लाईट हाऊसच्या इथल्या जंगलात असेल त्याला चेष्टा करायची सवय की बरोबर आहे जाऊ पावसाला माघारी घेऊन आलंच पाहिजे नसेल काय चल बघू करत असेल त्याला बघू आपण झालं का बघा नक्की काय नसते बघू कोण माणसं काय नाही पाहिजे असं थोडीच असतो त्याला ठेवून जायचं असं आत्ता शोधायचं काय नाही काय नाही होत मला भीती वाटायला लागली चेष्टा करत तेव्हा किंवा म्हणते ना आधी किती चेष्टा करायला इकडे एक जंगल आहे नाही नाही इकडे एक जंगल आहे तिकडे सारखा जायचं तिकडे तिकडे जाऊन म्हणजे सूर्य सूरज इकडे सगळे सूर्य सूरज सूरज गेल्यावर Thank you. सायलेचा आवाज येतोय रे हो सायलेचा आवाज येतोय मला लई भ्या वाटायला लागली मला वाटतं जंगलात काहीतरी आहे वाटतं सगळं गायब झालं दोघं आपण तर दोघं एकसाथ सायले साहिल साहिल शिवराज साहिल यार सूरजला का मस्ती करू चला घरी अंधार झाला साहिल साहिल शिवराज सूरज सहील सूरज सूरज ए सूरज आजा कुठे सूरज आलिया कुठे सूरज आलिया आलिया <laughs> you. उबट झाला आणला बरोबर म्हणत होतो उबट झालं एकदम मला काहीतरी करावं लागतं शुभम इकडे असा शुभम ए शुभम ए अरे शुभम कुठे गेला चेष्टा करू नका काय सूरज घ्या वाटायला घेऊन शुभम Subam. Subam. तू का तिकडं शुभम aku tuh पाच जणांमधील फक्त एकच जण वाचू शकला त्याने आपल्या घरातल्यांना सांगितले घरातले ही चक्क पडले की असे कसे झाले हे कसे घडले त्या चौघांची शरीर सुद्धा घावली नाही नीलू कोण आहे व नीलू का म्हणून या गावातल्या माणसांना मारत होती याचे उत्तर आपल्याला सीझन टू मध्ये भेटेल season two is coming soon आम्ही लवकरच सीझन टू आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत तर पाहत राहा हॉरर सिरीज राणा मोठ्याने हळू बोंबल हा